will you be mine? I love you all the time. детей. Сегодня мы с нашим замечательным другом Майо покажем вам одну из достопримечательностей Неаполя. Это Кастель дель Ово. Майо нам расскажет пару интересных фактов и легенд об этом замке. И вообще, ну, посмотрим. Идемте. Thank you. днях можна сюди зайти. З понеділка по суботу з 9 до 7, в неділю з 9 до півдругої. І все далі закрито. Постійно безплатно. Зараз ми вам покажемо. Пастельчик прикольний. Thank you. Так, а тут, по всій відомості, ми бачимо якогось известного художника картини. Mario, che ne pensi? Che quadri è? dell'inquinamento, dell'inquinamento marino, vedi? La plastica, vedi, le ossa. Un po' tutto misto, quello che ha il mare e quello che l'uomo invece deposita sul mare, vedi? Questo raffigura il mare. La morte. Я думаю, что это как бы типа Il teschio che rappresenta un po' la morte della natura a causa dell'inquinamento. Юля, что ты можешь сказать? Здесь показаны реалии жизни нашей. Действительно, человек засеяет все. И море, и землю, и все на свете. Как постепенно такая красота, но постепенно видишь, вот, вырубаются леса, загрязняется море. Да, печалька, конечно. Ну все, теперь мы идем уже дивитися кастельчик. Майо. Allora. Se vogliamo raccontare la storia di tutto il castello sarebbe abbastanza impegnativo, perché questo posto, questo castello ha vissuto diverse vicissitudini nel corso degli anni. Diciamo che questo castello è stato costruito sull'isola di Megarite. Qui approdarono nel VII secolo a.C. i Cumani, un popolo di origine greca, e qui ci fu il primo insediamento. Poi successivamente si, si sono sviluppate le mura del castello che ha visto il suo massimo nella costruzione durante il Medioevo. Adesso perché si chiama Castello Perché inizialmente si chiamava Castello Marino. C'è una leggenda che dice il perché si chiama Castello Si dice, si racconta che Virgilio, un poeta del Medioevo, che tra l'altro era anche ritenuto un mago, avesse nascosto in una segreta di questo castello, in una stanza segreta, un uovo rinchiuso in un'ampolla di vetro che a sua volta era rinchiusa in una gabbia di ferro e l'avrebbe appesa ad, un, um, ad una trave di noce in questa stanza che è rimasta segreta. Qual era lo scopo? Perché si riteneva che quest'uovo nascosto nell'ampolla di vetro facesse la fortuna della città di Napoli. Qualora questo oro si, si rompesse, Napoli sarebbe caduta in disgrazia. Ma so, io sentivo che, non mi ricordo chi mi ha detto, che questo uovo qualche regina ha cambiato questo uovo, o no? No, non l'ha cambiato, la regina Giovanna, Giovanna I, dovettero fare dei lavori e la regina dovette assicurare al popolo che l'uovo era ancora al suo posto. Ma non si è mai trovato un uovo, fu una, uh, una è una tattica della regina per tenere tranquillo. Ma senti, qu questa, questa è regina Giovanna dove, dove noi andiamo a solamente la regina Giovanna, allora, regina Questa regina si, dice, si dice, una leggenda, che comunque trae origine anche da, da, fatti storici, che fosse una donna abbastanza libera nei suoi costumi. Sì, sì, sì. Qui dava, dava le sue feste e aveva i suoi amanti occasionali alla fine insomma della festa e di aver avuto i suoi rapporti con questi amanti occasionali i suoi soldati li lanciavano in acqua, a mare, dal castello. Ammazzavano? E li ammazzavano. E li ammazzavano. In questo bagno, in questo bagno delle No, da qua, da castello. Ah, da, da castello, castello, da castello di Da una delle stanze, facesse buttare in acqua la mangiata. E si là è altino. Sì, qua l'arco è molto alto. Mm, cattiva questa regina. E questo lei o no? Quale? Tiene vergogna questa. Ah, guarda, no, no, no non è Regina Giovanna. È una scultura moderna. all'inizio, prima che si sviluppasse il castello, come fortificazione, c'è stato un insediamento dei monaci basiliani, quindi vedi Romitori, praticamente era il convento. Se ci spostiamo ti faccio vedere le fondamenta di questo convento. Ma io, ma questo cos'è? No, no, no, no. Questa è quella. Sì, questa la entravano una volta perché buttavano le mura per colpire gli amici che erano sotto le mura religione i pilastri, le colonne, quindi questo era l'antico convento dei monaci italiani. E poi da qui si è sviluppato poi il castello, che è stato più volte ristrutturato, eh, cioè, dei conflitti, eh, di dinastie, di regnanti. La cosa, volevo dire, la cosa curiosa, se ci fate caso, che i cannoni sono puntati verso terra. Sì, lo so questo. Non verso il mare. Quindi praticamente si, forse, si, riteneva evidentemente che il nemico venisse dalla terra e non dal mare, perché sono tutti puntati verso terra. Eh. Perché? E secondo me proprio sulla zona di eh, sulla quasi spagnoli, sì? Su via quella era attualmente è eh, via Partenope. Partenope perché si chiama questo? Dicevo, è dedicata alla sirena Partenope, la quale, si dice la leggenda, che il corpo è approdato su questo isolotto perché si suicidò, in quanto con il suo canto non riuscì ad ammaliare Ulisse, che come sappiamo eh, le sirene avevano un canto che ammaliavano i marinai e successivamente morivano praticamente. Invece Ulisse riuscì a passare questo pezzo di mare nonostante il canto di questa sirena senza farsi incantare. E questa dispiaciuta da questo fatto si suicidò e il suo corpo poi diventato eh, questa... Lo trovarono qua su questo isolotto e da qui chiamarono Partenope, infatti oggi Napoli è conosciuta E poi perché Napoli? Perché Napoli? Neapolis, eh, Napoli viene dal greco Neapolis, dal latino Neapolis, perché il primo insediamento di questa città fu su, su, dove Lucullo fece costruire, era, eh, Lucullo era un patrizio romano, fece costruire la sua villa con giardini, eh, frutteti, fontane, quindi era, era un posto molto, molto dire, importante all'epoca. E come eh, viene, il nome viene da, appunto dal latino Neapolis, che nel corso degli anni che diventa quindi Neapolis come nuova città, nuova, nuova ah, posto. Thank Questo è il San Elmo. Questo è il castello di Santo San Martino ed è quello che abbiamo di fronte. Lassù. Che si vede dalla casa tua? Sì. No, da, da me vedi la certosa. Il ah. castello viene coperto dalla posizione in cui mi trovo io, non lo vedo. Vedi la certosa che adesso non si vede perché c'è questa casella. Questa è una casella della polizia. Poi a fianco c'è la scuola militare della Lucia. Love you all the time. Oh. исследования, все, что можно здесь показать. Больше как бы все остальное, все костел закрыто для посещений, хотя это очень жаль, потому что сюда больше никуда не пускают, наверное, там золотые склады у них, <laughs> я не знаю, или склады с антиквариатом, может, там э, трупики закопанные. Да, <laughs> может быть. Да, ну ладно, как бы, ну это не для посещений, все, что для посещения, для свободного доступа, все вот мы, мы видим здесь. Здесь проводятся свадьбы, здесь проводятся какие-то э, дни рождения и так далее. Ну, я думаю, что посетить стоит каждому, потому что очень красиво, очень классный вид здесь, э, море, ну вообще, мне очень Да, хто нравится. любить фоткатися, тут дуже класна панорама. Тобто тут їх навіть скільки, тут їх три панорами. Е, Можете приїхати сюди пофоткатися. Ну, класно. Так что мы советуем, приезжайте. Класно, вообще атмосфера, вообще все супер. Всем спасибо за внимание, всем пока. Love you all the time.